abenduaren amairuko mobilizazioa kartara sozialaren Mobilizazio orkesteko e, eh, batu gara hemen. Osasun krisiak lehen zetorren sistemak ez duela funtzionatzen argi eta garbi utzi du. Estrukturala eta askotarikoa zen krisia azeleratuz eta bizkortuz. Zaintza krisia, lan harremanen krisia, garapen ereduaren krisia, babes sozialaren krisia, Horregatik, normalitate berria aldarrikatzen dugu, herritar guztion eskubideak bermatuko dituen eredu berri bat. Gobernuek osasun krisiari erantzuteko hartzen ari diren neurrien oinarrian funtzionatzen ez duen sistemaren esentzia dago. Beraz, aurretik genituen gabez konpondu eta errepikatuko dira. Larrialdi testuinguru honetan herritarrak babesgabe utziz. Bihar, abenduaren amarra, Giza eskubide nazioarteko eguna izango da, eta eskubide guztiak, guztionzat aldarrikatu nahi ditugu. Euskal Herriko eskubide sozialen kartatik. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala eskuetan, EAeko eta Nafarroko gobernuei, ala nola Espainia zein Frantziako, Frantziakoei, bi galdera luzatu nahi dizkiegu. Lehenengoa, uste duzuek giza eskubide nazioarteko aldarrikapenean jasotakoa betetzen ari zaretela sustatzen dituzuen politika publikoen bitartez? Bigarrena, Zer egingo duzue hain zuzen ere giza eskubideen aldarrikapen unibertsala jasotakoa betetzeko? Euskal Herriko eskubide sozialen kartaren konpromisoa aldarrikapen honetan azaldutako eta Euskal Herriko eskubide sozialen kartan jasotako eskubide zein askatasunak modu efektiboan betetzea da. Gaur egungo ordena guztiz eraldatuz. Horretak, horretarako, orain arte bezala, proposamenak egiten eta mobilizatzen jarraituko dugu. Guztiontzat eskubide guztiak bermatuko dituen eredu berria eraiki arte. Herritarron bizitza eta beharrak erdigunean jartzen dituzten lehentasunezko bederatzi aldarrikapen mai gaineratu ditugu. Besteak beste, fiskalitateari, zerbitzu publikoen garapenari edo da prekaritatearekin amaitzeari dagozkionak. Gure ustez, urgentea da EAE zein Nafarroako, Nafarroako aurrekontuen lehentasun hauek bermatzeko biru partida zehatzak, prozesuak edo eta errekurtsoak aurre ikustea. Pasada Nazaroan hogeita zortzean, eh, Nafarroan eh, mobilizatu ginean, e, eh, bueno, on, onartuko dian aurrekontuek ez dituztelako jasotzen e, Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartatik, ez, gaineratzen ditugun aldarrikapenak edo ez dihoazelako norabide hortan. Ez. Bueno, e, e alde batetik egoeraren larritasunari erantzuteko ba, urrat sozialik e, ez da ematen, baina ez da ere ez ba, hori albideatuko luken e, bueno, ez, ba, eraldaketa fiskal sakon bat, ez? Eaen berriz, bueno, e, gobernuak abenduaren amazazpian e, aurkeztuko ditu aurkeztuko du aurrekontu proiektua lege biltzarrean. eta, bueno, ba, izango dugu tartea, zehatz aztertu eta, eta valorazio e, zehatzagoak e, egin alizateko, ez? Baina, bueno, orain arte entzun ditugun adirazpenen arabera, ba, ba, bueno, ikusten deguna da, ez dago inungo borondaterik, e, neurri sozialak bermatzeko ba, aurrekontu hauetan e, dotazioak handitzeko. Aldiz, bueno, iragartzen dutena da, ez, ba, oraindik zehaztuta ez balin badago ere, ba, 2008 bateko aurrekontuak, 2008ko aurrekontuen oso antzekoak izango diala, Hau da, e, aurrekontu kontinuista batzuk e, edukiko ditugula, ez? Eta 2008an esaten bagenun e, aurrekontuek ez diotela e, ordungo behar sozialei erantzuten, ba, ba pentsa ez, e, bueno, ba, erortzen ari danarekin 2008 bateko aurrekontuak e, kontinuista badia e, ba, ondorio e, eukiditzaken. Hau da, izango dira aurrekontu batzuk, ezer gertatuko ez baliz bezala, ez? E, eta beraz gure ustez ba zoritzarrez aurrekontu hauek ba ez diote erantzungo herritarrontzat lentasunezkoak e, dian beharrei, ez dituzte zerbitzu publikoa garatuko, ez dute babes soziala indartuko, ez dute kalitatezko e, enplegua edo enplegu duina bermatuko eta e, ez dute urra, ez du, e, urratxik emango zaintza sistema publiko, unibertsal edoako eta kalitatezko baterantz bidean, ez? e, ziur gaude bidegurutze baten aurrean eh, gaudela, ez? E, orain erabakiko diala datozen urtetako e, politika fiskalak eta eta aurrekontu e, politikak, ez? Eta eta bueno, ez? Ba, gure ustez e, garbi dago zein dan gure gobernuak e, eta Eusko Jaurlaritzak e, kasu hontan egin duen autua, ez? Gure ustez, bueno, ba, margen handia dago e, eh, etekina dituzten enpresek e, zerga gehiago ordaintzeko, eta hemen, bueno, ba, falta dana argita garbi borondate politikoa da, ez? Horregatik, bueno, ba, muga guztien gainetik iruditzen zaigu inoiz baino beharrezkoagoa dala e, kalera, kalera ateratzea, ez? Eta azaroaren hogeita sortzean, ba, Iruinan egin bezala, eh, abenduan amairuan, Bilbon, Donostin eta Gasteizen e, mobilizatuko gea. E, bueno, ez ba ondasunak eh, banatu, eskubideak bermatu, zerbitzu publikoak garatu, lehenik bizitza e, lehen mapean, ez eta herritar guztiei dei egiten diegu mobilizazio hauetan masiboki parte hartzera.